Ah, vem aí o Racing. Boa jogada aqui na ponta. A bola sobrou. Nery Cardoso. Alessandro no gol. Gol! É do Racing! Rios, camisa 11. Numa jogada muito bem feita, Nery Cardoso, a bola bateu, é Manuel, a bola voltou, Rios, bota na rede, o Racing abre o placar na Arena Corinthians. Um para o Racing, zero para o time corintiano. Mas que sorte, a bola bate no Henrique, volta para o Rios. O Rios bate cruzado no canto, sem chance para o Cássio. O time argentino está na frente. Um para o Racing, zero para o Corinthians. Meu cruzamento, toca de cabeça no gol. Gol! Corinthians! Gustavo! O Gustavo marca mais um! Cobrança de falta no Sobolsa. A bola chega no meio da segunda trave. E ele, Gustavo, o Gustavo marca mais um gol empata o jogo o Corinthians. Um para o Corinthians, um para o Racing. Sortinha que poderia ser da bola parada.